El nivel de nuestro club de canto siempre fue tan alto. Parece que cambió desde que él entró. ¿Quién? Takasugi. Dicen que aprendió latín solo para la canción. ¿Latín? Me pregunto si servirá de algo. No sé. Dicen que canta descalzo. No te creo. <laughs> ¿En serio? El perspicaz Takasugi. El perspicaz Takasugi. El perspicaz Takasugi.